учаскелік инспектор ғалитсынов нұржан учаскелік инспектор ғалитсынов нұржан тұрсынов қуанышұлы боламын медеу ауданы полиция басқармасынан сізге келген себебіміз қазақстан республикасының мен аға лейтенант Нәсен мұса нұрлан нашен сізге келіп тұрған себебіміз қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің төрт жүз сексен тоғызыншы бабының оныншы бөлімі бойынша келіп тұрмыз сізге яғни оныншы бөлімі осыңдаршы иә, иә яғни так құрметті қазақ елі мен қарай Басылбек, заңгер мына жігіттер полиция қызметкерлері медеу ауданынан бұл талғар қаласы бүгін қаншасы бүгін он бірінші мамыр бейсенбі күні сағат алтыдан қырық тоғыз кетті полиция қызметкерлері келіп тұр таңертең бір іздеп келгенсіздер ма үйіме барып иә үйіңізге барғанбыз үйіңіз сіз жұмыста дегеннен кейін келдіңіз ғой деп түсінгенім бойынша мхм сол мазаңызды алмай ақ қояйық хорошо жүз төрт жүз сексен сегіз сексен тоғызыншы сексен тоғызыншы баптың екінші бөлім дейсің ба оныншы бөлім оныншы қазір таныстырып өтейін сізге ағасы <coughs> жиырма үшінші жылы бірінші сәуір күні сағат тоғыз отыз шамасында алматы қаласы достық даңғылы елу екінші үйдің мекен жайы бойынша орналасқан қазақстан қонақ үйінің бөлмесінде тайжанның басшылығымен халықтың халықтық парламент народный парламент тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің отырысын өткізілді аталған халықтық парламентті тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің отырысының қызметі Караевты қатысты яғни сіз алматы қаласының әділет департаментінің 2023 жылы 3 мамыр күні мына ә, <coughs> нақты номер 13201 шығыс номерімен берілген жауабына сәйкес бизнес сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімін деректері бойынша халықтық парламент немесе народный парламент атауымен қоғамдық бірлестігі саяси партия заңды тұлға тіркелмеген осылайша ә, ә, қараев сіз яғни іс әрекетіне қазақстан республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің төрт жүз сексен тоғызыншы бабының оныншы бөлігінде көрсетілген жалған әкімшілік құқық бұзушылық құрамы қарастырылды Үху. сол бойынша сізге ә, қазір әкімшілік хаттама салынады толтырылады толтырылады кешіріңіз Э, толтырылады сол бойынша өз еркіңіз келіссеңіз э, келіспесеңіз өз еркіңіз ары қарай таныстырып жоқ әлі келісетін келіспейтін нәрсеге жеткен жоқпыз хаттама толтыру үшін э, менің құқықтарымды оқып жіберіңізші мен компьютер керек болса компьютермен сіздің құқықтарыңызды ма иә мен сізді қазір хаттама толтыру барысында мен сізге түсіндіріп өтемін сіздің құқықтарыңызды сол жерде как раз не қыласыз келісесіз келіспейсіз азар көмесесіз жоқ келісемін келіспеймін ол басқа пункт сіз хаттама толтырамын деп отырсыз дұрыс па иә иә хаттама толтыру үшін сіз маған менің құқықтарымды оқып беруіңіз керек мен сізге қазір хаттама барысында барлығын түсіндіріп беремін сізге мен соны бірінші алдымен құқықтарымды не ғой сіз мен сізге мен қандай құқықтарым бар бойынша қандай құқықтарым бар ә, жалпы сіз ә, әкімшілік хат жалпы қылып айта салайықшы ладно жаттап алған жоқпыз ғой мен де заңгер болғанмен толық білмеймін ғой айта беріңізші э, енді сіз сіз мысалы қазір адвокатыңызбен шақырсаңыз болады дұрыс па Адвокатыңыз шақырсаңыз болады ыыы жаңағы мен салған хаттамамен толтырылған хаттамамен келіспесеңіз болады ол ол сіздің құқығыңыз сол бойынша ары қарай мен сізге хаттама саламын тіл туралы бөлігі заң бойынша қазақ қазақ тілінде әрине ол мен айтып отырмын ғой қазір хаттама толтыру барысында әр пункт әр пункт бойынша мен сіздер сізді таныстырып өтемін бұл жерде әр пункт бойынша енді бірінші несі бірінші талабы мен мысалға заңды білмеймін мысалға сіз маған қорғаушымды қатыстыруға мүмкіндік беруіңіз керек дұрыс па иә жарайды uh, ол ол үшін ә, сіздер біратыла uh, протокол толтыратын болып келуге сіздерде не жоқ еді ғой толық жоқ мен сізге сіз жоқ мен сізге мен ойымды айтып тұрайыншы сұрағым ә, сіздің келіп отқаныңызды мен заңсыз деп есептеймін неге өйткені ол бірінші сәуірде болды иә ол жиналыс иә иә бүгін қаншасы он бірінші мамыр бір ай он бір күн өтіпті иә дұрыс па иә бір ай он бір күннің ішінде сіздер мені он рет шақырып он рет протокол толтыруларыңызға болатын еді сіздер осы уақыттың ішінде мені шақырдыңыздар ма енді мен сізге түсіндіріп өтейін енді сіз ғана жалғыз емессіз ғой бізде әкімшілік <coughs> бұзушылық мынау кодекс бойынша бізде біраз адамдар бар мысалға сол бойынша мен сізге бүгінгі күнмен Э, мына фабула дейді ғой жалпы ішіндегі нұсқасын бәрін толықтай жазамын да бүгінгі күнмен кетеді он күн ішінде сіз жаңағы айтып отырсыз ғой құқық қорғау өзіңіздің қорғаушыңызды шақырып абжалып етсеңіз де болады ол кезде жоқ абжалып еткен кезде мен мысалға ыыы э, қорғаушым дұрыс түсіндірсе сіз действительно заң бұзыпсыз десе мына жігіттердікі дұрыс екен десе мен қазір де қол қоюым мүмкін жоқ сіз келісемін деп мойындау мүмкін дұрыс па келіспесеңіз де болады ол мен айтып тұрмын ғой может келісесің просто мен құқықтарын білмей жатырмын да қазір мен сізге түсіндіріп өтемін қазір мен толтыру барысында соны түсіндіру үшін түсіндіру үшін мен түсінбей қалуым мүмкін қорғаушысыз қорғаушыммен мені шақырыңыз бір күнге хорошо ә, неғылатын болса осы жерде уақытысымен келсек енді қорғаушыда жұмыс уақытысы бітіп қалды қазір сағат болды уже жетіге бес минут қалды жетіге бес минут қалды асылбек мен сізге қазір хаттама толтырайын содан кейін егер мен толтырып әуре болмай ақ сіз уже менің құқықтарымды уже бұзып сізге заңсыз заңсыз жаңағы сіз айттыңыз құқығыңызды бұзып жатсам әрине ол жақтан менің тарапымнан мен жауап беремін сіздің қорғаушыңызбен бірге кеше бастады енді жарай ма солай келісейік жоқ енді мен сізге атыңыз кім есімім нұрсұлтан болады нұрсұлтан нұрсұлтан сен сол наверное назарбаевтың құрметіне нұрсұлтан деп қойған шығарсың тоқсан бір иә сол кезде ол кісінің авторитеті бар еді ғой бізде тоқсан бір енді қоймайтын шығар әкең нұрсұлтан деп әңгіме ода емес нұрсұлтан протоколды толтыр толтырма деп мен сізге конечно міндеттей алмаймын ә, сізге рапорт түсті ма басқа түсті ма э, қандай негізбен келіп отыр соны айтып жіберсеңіз менің негізім қолымда әкімшілік құқық бұзушылық материал бар ол сол материалды кім берді ә, мен біз өзіміз жинаймыз жаңағы тарап бойынша ә, соның ең бірінші рапорты қашан түзіленді қашан неғылды фабулада мына жерде бәрі толтырылған мхм толтырылған онда былай істейік онда былай істейік ә, мен қазір енді протоколды негізінде сіз толтырмауыңыз керек ә, өйткені мен менің қорғаушым бірге отырған кезде түсініктеме жазамын ғой ең біріншімен иә yeah. дұрыс па сіз маған заңның осындай пункттерін бұздыңыз дейсіз содан кейін барып мен адвокатым маған заңды түсіндірген екен барып мен кінәмді мойындауым мүмкін немесе адвокатымен қосып кінәмді мойындамай жаңағы келіспеймін деп жазуы мүмкін одан кейін сіз сотқа жібересіз оны дұрыс па дұрыс қой мен түсіндіріп өтейін тағы да сізге бұл жерде сотқа жүгіндірмей ладно анау несін неғылсаңызшы менің құқықтарымды оқып жіберсіз сол жерде толтыру барысында мен сізге түсіндіремін қазір электронды хаттама салып отырмын сізге электронды маған электронды хаттаманы мен сразу айтамын сізге электронды хаттаманы қазір заңсыз түзіп жатырсыз өйткені мен сізге сразу наразылық білдіремін нұрсұлтан мырза жақсы өйткені таныстырдым сіз видео түсірдіңіз сіз қазір маған қорғаушымен қамтамасыз етуге мүмкіншілік бермей тұрсыз мен сізге өтініш жасаймын жоқ заңды заңды түсіндіріп кетейін қазір мен сізді мені бір күнге сіз шақырыңыз мен адвокатыммен медеу несіне аудандық және полиция басқармасына барайын маған э, бір нені тастап кетемін десеңіз фабуланы тастап кетіңіз мен түсіріп алып сонымен танысып барайын может сол жерге барғанда мен келісетін болатын шығармын сондықтан қазір қорғаушымен өзіңіз шешіңіз мен қорғаушыға қорғаушы қатыстыруға мүмкіндігімді сіз шектеп тұрсыз деп мен бүгін уже қазір жүз екіге звондап арыз түсіремін осыны сізге ескертемін ескертуге қарамай протокол толтыра беремін десеңіз ә, пожалуйста толтыра беріңіз мен ештеңе дей алмаймын төрт жүз сексен тоғыздың оныншы бөлімі ма иә иә танысып өтсеңіз болады э, бөлімімен енді сіздердің келетіндеріңізді жұрттың бәрін штрафтап жатқаныңызды көрсетіп берейін міне төрт жүз әкімшілік қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 489 бабы онда 489 бабында былай деп жазылады қазақстан республикасының қоғамдық бірлестіктер туралы заңнамасын бұзу қазір ол заңнаманы ташамыз. сондай ақ қазақстан республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелмеген қоғамдық діни бірлестіктердің қызметіне басшылық жасау тіркелмегеннен кейін басшылық жасау жоқ қатысу олардың қызметін қаржыландыру дұрыс па қазақстан республикасының қоғамдық бірлестіктер туралы заңнамасын бұзып біз не істедік соны түсіндіріп жіберіңізші мен сізге жаңа барлық мәліметтерді оқып бердім ғой сіз видео жазып алдыңыз біз құруға тырыстық ә, разговор жоқ иә құруға тырысу үшін адамдар жиналу керек қой дұрыс па біз сол жерде ортақ ой тастадық әлі құрған жоқпыз или мына мына жерде тыңдаңыз нұрсұлтан қазақстан республикасының қоғамдық бірлестіктер туралы заңнамасын бұзу деген сөз мен сізбенен дискуссия жүргізуге енді мен өзім құқығым жоқ негізінде сіз жаңағындай айтып отырсыз ғой біз не бұздық мен сізге жаңа барлық мәліметтерді толықтай оқып бердім түсіндіріп бердім сізге кешіріңіз нұрсұлтан мырза полиция мырза аға лейтенант айналайын бауырым ә, сіз маған құқық бұздың деп келіп тұрдыңыз мен соны қандай заңды бұздым деп тұрмын мен сізге қазір хаттаманы сіз заңсыз салды деп отырсыз ғой мен сізге хаттаманы салдым жоқ сіз түсіндіруге міндетсіз жоқ мен қалай келісемін сіз әлі әлі түсінбей нұрсұлтан келіспеңіз келісуіңіз өз өз шешіміңіз оған жеткен жоқпыз біз нұрсұлтан бауырым сіз әлі түсіндірген жоқсыз маған не бұзғанымды мен әлі түсінбей тұрмын толықтай қазір оқып беремін қайтадан қараңызшы толықтай оқып беремін жоқ бір оқыдыңыз ғой жаңағыдегі иә, соның ішіндегі мына жердегі мынау статьяда көрсетілгендей қазақстан республикасы қоғамдық бірлестіктер туралы заңнамасын бұзу в чем не заключается мен нені бұзыппын енді мен сізге соның тарапының ішінде оқыдым ғой мына жерде қазір қайтадан оқып өтейін сізге танысып өтіңізші екі мың жиырма үшінші жылы бірінші сәуір күні сағат 9.30 шамасында Алматы қаласы достық даңғылы 52-ші ә, э, үйдің мекенжайы бойынша орналасқан Қазақстан қонақ үйінің бөлмесінде э, Тайжан Тайжанның басшылығымен халықтық парламенті ә, народный парламент тіркелмеген қоғамдық бірлестіктің отырысы өткізілді оның ішінде сіз болдыңыз иә түсінгенім бойынша аталған халықтық парламент тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің отырысының қызметіне қараев та қатысты сіз қатысып отырсыз ғой иә енді мен сізге түсіндіріп отырмын ғой ол тіркелмеген ұйым деп отырсыз иә иә өзіңіз мойындап отырсыз иә иә біз тырыстық деп отырсыз дұрыс па тіркеуге енді тіркеу үшін алдымен жиналу керек емес па сол бойынша мен сізге әкімшілік хаттама салып жатқаныма оны да түсіндіріп өттім сіз келіспесеңіз келіссеңіз де ол өз еркіңіз келіспесеңіз де болады әрине мен түсініп тұрмын сіз келіспеймін деп тұрсыз жоқ мына мынаны тыңдашы келіспеймізге жеткен жоқпыз мен соның ішінде мен қатыстым ол тіркелмеген десе иә ұйым тіркелмеген болып тұр иә мына жерде мына статьядан оқып беріңізші қазақстан республикасының қоғамдық ә, бірлестіктер туралы заңнамасын бұзу алдымен оны бұзу керек біз тіркелмегенбіз оны бұзып отырған жоқпыз сондай ақ қазақстан республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелмеген қоғамдық діни бірлестіктердің қызметіне басшылық жасау дұрыс па тіркелмеген тіркелмеген иә. айналайын ау сен оны алдымен былай жиналып тіркейік демесең қалай тіркелмекшісің енді сіз сіз енді алдын ала алып отыр ғой дұрыс па сіз тіркелмеген деп тұр ғой тіркелмеген сен оны қалай тіркейсің сен если онымен жиналып құрмасаң жақсы ағасы мен салған хаттамамен алдымен жоқ мен келіспеймін дегенге мен сізге неғып тұрған жоқпын сіз әлі маған түсіндіріп беріңіз мына жерде бірінші приоритетный бүйтіп жазады мына жерде қазақстан республикасының қоғамдық бірлестіктер туралы заңнамасын бұзса дейді одан кейін барып ә, бұзып не бұзғанын көрсетуіңіз керек біз осындай ашайық па ашпайық па деген мәселені талқыладық ал одан кейін барып егер о, тіркелмегенмен айдап жүре беретін болса онда сіз айтасыз е тіркелмеген мына нәрсемен сен басшылық жасап жүрсің қатысып отырсың анау мынау деп осын тіркелмеген деп сіздер қауыл шығарсыз мен менің хаттамамды салған заңдамы заңсыз салып отырмын ғой юстициядан тіркелмеген деген бар ма тіркелмеген болып тұр ғой сіздің жоқ тіркелмеген деген бар ма нені айтып отырсыз сіз юстицияда тіркелмеген деген бар ма сіздерде мәлімдеме мәлімдеме бәрін біз мен сізге аспаннан салмаймын ғой енді хаттаманы өзіңіз мен білмеймін қай жақтан алып отырғанымды аспаннан ба жерден ба сол бар ма деймін сізге түсініп тұрған жоқпын сұрағыңызды халық несі қалай еді халық парламенті ол ұйым да емес әлі бір офис те емес ә, не де емес ә, заңды тұлға да емес басқа да емес соның тіркелген тіркелмеген тіркелмеген ғой енді сіздердікі оны мен ауызша айтып отырмын сізде қағаз бар ма юстициядан жауап бар ма тіркелмеген деген осы тіркелген шығар черт его знает ол жерде көптеген адамдар болған тіркелгеніміз дұрыс болады осылай ашайық деген ұсыныстар болды тіркелді тіркелмеген ғой енді сіздерде жоқ қой ойы мен аузыма келгенді айта беремін тіркелді жақсы ағасы сіз келіспейсіз ба сен өзің дәлелдесей маған тіркелмегенімді мен сізге қазір хаттаманы саламын сот жүйесін. маған десең оны мен, мен сізге ескертіп тағы да айтамын сіз менің сұрағыма нені бұздым деген сұраққа жауап бере алмайсыз өтіңізші міне мен таныспаймын мен сол ойыңа не айтып тұрғанды өзің білмейсің мен емесін танысамын оны мына жерде оныншы бөлімі дедіңіз ғой иә нұрсұлтан мына оныншы бөлімді оқайық қазақстан республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелмеген сол сияқты қызметі тоқтатыла тұрған немесе оған тиім салынған қоғамдық діни бірлестіктердің қызметіне қатысу дейді соны сіз маған неғып беріңіз пунктті үш пункті видео тіркелмеген мен не согласен деген нәрсеге пунктке жеткен жоқпыз мен сізге не согласен дегенге қорғаушымен біріншіден қорғаушымен Э, оны қамтамасыз етуіңіз керек мен сізге түсіндірейін деп алсам міне мен сізге хаттаманы таныстырамын сізге керек па адвокат деп мына жерде қорғаушы керек маған иә деп жібердіңіз ғой енді өзіңіз жібере салыңыз мен мен ештеңе қол қоймаймын сізге мен ауызша ескертіп отырмын мына аударма қызметкер керек па сізге а аударма қызмет аудармашы яғни қазақша сөйлеп отырмыз егер қазақша болатын болса қазір тек қана қазақша қазақша хаттама толтырылды сізге қазақшаға мен э, шалдырып білсеңізші сіз маған жаңағы тіркелмегені э, халық партиясы тіркелгені туралы мәлімет көрсетіңіз сіздердікі тіркелмеген сол бойынша төрт жүз сексен тоғызыншы баптың сіз айтып тұрсыз тіркелмеген деп сіз осы тіркелген шығар білесің сіз өзіңіз айтып тұрсыз біз әлі ұйым, ұйым болған да жоқ деп тұрсыз дұрыс оны заң аясында мен жауап беремін егер мен сіз мына жерде мына статьяның өзін айтсаңыз қазақстан республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелмеген деп тұр тіркелмеген ғой енді өзіңіз айтып тұрсыз тіркелмеген сізде ол қандай ұйым тіркелмеген болса ұйым ба не ол енді сіз өзіңіз мына жерде айтып тұрсыз ғой мен сізге тағы да таныстырып өтейін е ол ватсап ол ватсап ана сіздердің ватсаптарыңыз бар шығар өздері не офицерлердің ватсап участковыйлардың ватсап халықтық парламент деген не ол сіз сіздердің жиналысына бардыңыз не ол айтыңызшы не ол ұйым шығар мен оны білмеймін соны біліп келсеңізші алдымен өзіңіз айтып отырсыз білмеймін деп отырсыз енді сіздер айтып отырсыз ғой осындай ұйым біз ұйымдастырайық деп едік деп дұрыс па осы кісі ай вообще партия бола ма басқа бола ма оны халық шешеді ғой тайжанның басшылығымен халық бар при тут тайжан при тут тайжан қоғамдық бірлестік деп қоғамдық бірлестік жоқ давай келісейікші қоғамдық бірлестік емес ұйым емес не ол өзі вообще жиын ба сізге адвокат керек па и конечно керек а, аударма қызметші керек емес шығар қазақ тілінде қазақ тілінде болса керек емес жаңа қазақстан республика әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің төрт жүз жетпіс қол қоюдан бас тартып отырсыз дұрыс па мен қол қоюдан бас тартып отырған жоқпын мен адвокатым жоқ болса қалай қол қоямын жақсы сіз ана пункт таныспайсыз ғой адвокатсыз адвокатсыз таныспаймын мен әріп танымаймын жақсы онда біз жүре берсек рұқсат па не қылса нұрсұлтан көңілің алып қалма ләжі болса протокол не повестка тастап кетсе мен адвокатымда жоқ мен өзім келіп отырмын ғой сізге повестка жоқ па нұрсұлтан онда мен сізге мына официально неғылайын үстіңізден арыз жазамын заңсыз киіліп маған хабарландыру алдын ала бермей мен одан кейін жаңағы басқармасына шақырып жатқан жоқ халық парламенті халық парламенті дегенді өзіңіз білмейсіз не екенін ұйым деп отырсыз ғой сіз өзіңіз жиналыс мен білмеймін ол мен ой менің ойымша басқа нәрсе давай келіп тұрыңдар так осындай қызықтар да болады екен мынаны бөлісіп отырыңыздар иә халық парламенті деген ә, бір дүниені ә, құрмақшы болғанбыз білмеймін оны көпшілік шешеді оны тайжан шешпейді мұхтар тайжан рысбек аға шешпейді ол көпшілікке ұсынылған әртүрлі варианттар болған тіркелмей тіркелейік тіркелмейік Э, халық парламенті деген ол тек қана жұмыс тобы э, дейміз ба әншейін э, рабочее название оның басқа аты болатын шығар соны бірге жұмыс істейік деп ұйымдасуға тырысқанбыз ол қоғамдық бірлестік бола ма ұйым бола ма жоқ или партия болып кете ма оны қатысушылар шешеді мына кісілердің келіп отқандағы заң бұзушылықтары мынандай ә, бұл кісілер алдын ала хабарландыру беріп бір айдан асса уақыт өткен сол бір айдан асса уақыт өткеніне қарамай ә, бұл кісілер менің қазір жиырма бірінші ғасыр телефоныма звондап ә, келіп кетсеңіз бола ма осындай баппен деп маған шақыру қағазын яғни повестканы жіберу керек ол повестканы берді екен деп артынан жүгіріп кетуге болмайды ол жерде повестка бойынша қай күні боссыз қалай күні олардың уақыттары бос адвокатыңызбен қорғаушы керек па деп мен құқықтарымды түсіндіру керек әр азаматтың құқықтарын түсіндіру керек мен он жерден заңгер болғаныммен қасында басқа заңгердің болғаны дұрыс ол барлықтарыңызға да сондай екінші ә, бұзып отқан нәрсесі бұл кісілер телефон соғып басқа қылмай менің үйіме барған үйімді келінімнен сұраған мен бір қашып жүрген бір қылмыскер сияқты бұлар бүкіл қазақстаннан іздей бере ме сонда бұлардың басқа жұмыстары жоқ па бұны медеу аудандық ішкі істер басқармасының бастығы мына жүрген участковыйларыңызға осыншама уақыт ә, бұлар таңертең келген талғарға бүгін 11 мамыр жиырма үшінші сонда кешке шейін қай жақта жүр не істеп жүр бұлар басқа жұмыстары жоқ па телефонмен шақырса болмай ма міне осындай ә, нелеріңіз келіп алып протокол толтырамын дейді екінші ә, өте қауіпті нәрсе мынау электронды түрде қолдарында ұстап жүрген планшеттегі электронды нәрсе бұл планшетті толтыру оңайландырылған түрі бірақ бұл статья 189 статья оған кіре ме төрт жүз сексен тоғызыншы статья оған кіре ме кірмей ме оны көру керек ол жәндегі жеңіл желпі әкімшілік құқық бұзушылықтарға арнайы жасалған электронды құрал ол жерде келісемін деп мысалға Э, көшедегі кішкентай э, автокөлік э, жол апаты болсын сондайларға арналған дүние ал негізінде мен құқықтарымды толықтай түсіндіру керек бұлар құқықтарымды толықтай түсіндірген жоқ оны сіздер талап етулеріңіз керек толықтай түсіндір деген кезде бұлар қорғаушы деді мына жерде келіспеймін деп жазсаңыз деп алдайды бұның барлығы полиция қызметкерінің біліксіздігінен Э, немесе арнайы э, азаматтарды жалған мәліметтермен алдап сұлдап қол қойғызып алу әрекеті қасақана әрекеті яғни бұл қызметтік бабын асыра пайдаланып өзінің біліксіздігін жасыру үшін ба жоқ или біреудің тапсырмасын ә, биліктің тапсырмасын орындау мақсатында ма істеп отқан әрекеті деп бағалауға болады міне қазір өздеріңіз көргендей не ол халық парламенті деген сұраққа ә, жауап бере алмай отыр өзіңіз айтып отырсыз ғой ә, не дейді э, ұйым деп айттыңыз ғой тіркелмеген деп айттыңыз ғой дейді ол тіркелген тіркелмегені туралы не ұйым екені болмаса жаңағыдай думан мұхаммедкәрімге тағайындап жатқан айыбы да экстремистік нелерге ұйымдарға қатысты бірдеңке алдымен экстремистік па экстремистік емес па алдымен біліп алыңдар соған экспертиза тағайындаңдар немесе соның соттың шешімін шығартқызыңдар халық парламенті не екенін өздері білмейді халық парламентінің жиынында қатысыпсыз ғой дейді жүр ғой анау нелеріңде қоғамдық кеңес құрып жатырық деп басқалар жүр ә, солардың документтерін тексермейсіңдер ма тоқаев жүр халық кеңес деп сот деп басқа деп біз енді құруға тырысқанбыз оның қандай формада қандай форматта болатынын білмеймін ә, сондықтан одан кейінгі нарушениесі жаңағыдегі ә, қорғаушыны қатыстыру ол міндеттері ол конституциялық әрқайсыңыз құқықтарыңыз онымен қамтамасыз етпесе ә, бұлар жаңағыдай сіз қол қоюдан бас тартасыз ғой деп жала жабады мен қол қоюдан бас тартып тұрған жоқпын егер маған мынау дұрыс екен басқа екен деп қасындағы нем қорғаушым немесе қорғаушымен алдымен қамтамасыз ет етпейсің ба онда сен менің құқықтарымды шектеп тұрсың мен ақылдасайын мен көрейін дайындалайын десең ә, бұл неғып отыр осы нәрселерден қазір қорқып е повестка бермей е басқа бермей ә, өзін масқара қылып қазір қашып отыр бір чатты телефондағы чатты ұйым деп па өздері білмейді бұл әндемесең бұлар бір экстремистік ұйым деп па бірдеңке деп ұрайын деп жатыр ғой ана қалас бауырыммен айгерім қарындасымызды не дейді ә, генеральный прокуратура бас прокуратура Э, байғұс намаз оқымайтын э, діннен хабары жоқ азаматтарды діни экстремистік ұйымның мүшесі деп пер жіберді ғой сол сияқты халық парламент іздеп э, осындай құрайық бір бірлескен топта жұмыс істейік деген бір чатты жиналған адамдарды мұхтар тайжанды басшысыз деп қойып ол жерде бір заңсыз деп мен вообще түсініп отқан жоқпын енді одан кейінгі нарушенелерін айтайық аты жөндерін жазып алдық енді медеу аудандық ішкі істер басқармасының бастығына арыз жолдайтын боламын төрт жүз бап қазақстан республикасының қоғамдық бірлестіктері туралы заңнамасын бұзу біз осы заңнаманы алдымен қай жерін біз, о заңнамада ә, мен кейін ақпарат беретін болам, заңнама бойынша бірліктер туралы заңнамасын бұзу үшін алдымен оны э, сондай ә, қоғамдық бірлестік па басқа қандай құрамыз деген мәселені шешу керек құратын болатын болса, оның хаттамасы түзілу, керек оның құрамының саны мүшелері ә, тағайындалу керек ол болмайынша біз ол заңнаманы бұзған жоқпыз ол заңнамаға әлі ә, сол заңнамамен қоғамдық бірлестік құрайық деп те шешкен жоқпыз ол чат қана осы пунктті қоғамдық бірлестіктер туралы заңнамасын бұзу деген нәрсені осы жерде айта алмайды нені бұздық нені неғылдық мінекей ар жағында бұл осы приоритетный бас жағындағы нәрсені айқындап алуымыз керек бұлар оны айқындай алмады полиция қызметкерлері одан кейін барып айтады өтір, өтірден кейін сондай қазақстан республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелмеген значит ана ә, заңнамаға сәйкес тіркелмеген болса тіркелмей жұмыс істеп ә, значит ә, соның лозунгыларын рекламаларын іліп ә, немесе халық парламентіміз деп өзімізді жариялап ә, ақша жинап қор жинап неғып жүрсек ол кезде айтыңдар е сендер мына юстицияда тіркелмеген екенсіңдер сендер мына істерің дұрыс емес деп мен ә, түсінбеймін ә, кейін мына тіркелмеген деген әңгіме содан кейін барып шығады сол мына өтірден кейін барып басталады оны тіркелмеген деп қояды тіркелмеген болса юстициядан әңгімеңді сұрап алып кел алдымен не тіркелмеген юстициядан анықтама алып келіңдер не тіркелмеген юстицияға хаттама, хаттама жазыңыздар бір ай 11 күн болыпты бір ай 11 бір күннің ішінде юстициядан хаттама алыңыздар е мыналар тіркелген ба тіркелмеген ба деп содан кейін осындай халық парламентіміз деп мыналар ақша жинап жүр басқа да нәрселерді көрсетіңіздер егер біз ұйым ретінде бір хат жазып жүрсек Э, азаматтар ретінде біз неғып отырмыз э, э, жаңағыдегі үндеулерді басқаларды тастап отырмыз содан кейін ар жағында жазады діни бірлестіктердің тіркелмеген қоғамдық діни бірлестіктердің қызметіне басшылық жасау біз әне ұйымның өзі жоқ болғаннан кейін басшысын сайлаған жоқпыз қандай басшы сайлаймыз негізі ұйым құрмаған болсақ біз жұмыс тобы ғана араларымыздағы рысбек сәрсенбай ағамыз сияқты өзіміз басшы санайтын адамдар бар біз бірақ оны пәленше басшысы түгенше бірдеңесі деп әле, мынандай хаттама ретінде әле, түзген жоқпыз олардың қызметін қаржыландыру қаржыландыру деген мәселеге келейікші қаржыландырсаңдаршы айналайындар ау қаржы бөліңдер жүрміз жалаң аяқ ана жақты жалдай алмай мына жақты жалдай алмай қаржыландыру мәселесін шешіп беріңдер и мына жаңағы оныншы бөлімі дейді оныншы бөлімінде былай деп жазған қазақстан республикасының заңнамасында берілген тәртіппен тіркелмеген сол сияқты қызметі тоқтатыла тұрған немесе оған тыйым салынған қоғамдық діни бірлестіктердің қызметіне қатысу дейді қаншама адамдар келіп жатыр ол олар білет тіркелмеген басқасын потому что біз сайлаудан кейін мына заңсыз сайлаудан кейін өзіміздің сайлаушыларымыздың кешегі бізге үміт атқан солардың ә, нелерін жанайқайын жеткізейік мынамен тоқталып қалмайық осы қоғамдық жұмысымызды ары қарай жалғастырайық деген басқосу болатын ол бір Э, альтернатива ретінде э, мысалға ондай ұйымдардан қандай ұйымдар бар мысалға э, білмеймін даже сама өтірік анау заңды парламентке қараған кезде біз осындай халықпен санасатын халықтың мән жағдайын түсінетін қоғамдық белсенділердің бір несін құрамыз деген ойымыз бар әрине бірақ әлі ортақ шешімге келген жоқпыз оны енді ортақ шешімге келеміз енді осындай ұйым топ құрып жұмыс топтарын құрайық деген кезде алды да сендер митингке шықтыңдар деп сендер өздері мына билік өкілдері шешіп алсаңдаршы алдарынан өздеріңе өздерің басқарамыз дейсіңдер өздерің біреуің президентпін дейсіңдер біреуің мен ә, депутатпын дейсіңдер өздерің елді басқарамыз деп отырсыңдар мақұл басқара қойыңдар е айналайындар сендер өздерің білмейсіңдер ғой митингтің не екенін білмейсіңдер е жиынның не екенін білмейсіңдер адамның басы қосылып қалса любой отырыста отырған адамдардың бәрін тойда отырған адамдардың бәрін сендер жиын деп алып кете бересіңдер ма кешегі тоғызыншы неде ә, алдымдарда қамап тастадыңдар он бес суткаге әлі соттар болып жатыр әлі сол халық парламенті мүшелерін деп ә, неғып қудалап жүрсіңдер әлі штрафтарыңды салып э, салып жатсың қазір енді соған қатыссың деп айналайындар ау сендер өздерің бір шешіп алсаңдаршы өздеріңе мақұл сендер бір марстан келген басшыларсыңдар ма қазақстанды басып алған е басқарамайсыңдар қытайға қарсы жаңағыдай ә, э, безвизовый режимге байланысты өз пікірін халық айтса бір қытайдың жендеті сияқты артынан жүгіре үдіре қуалайсыңдар кешегі тоғызыншы майдағы масқара біз совет одағынан шықтық па шыққан жоқпыз ба или сол совет одағын кеңестік одақты аңсап жүргендерге қызыл туды ә, тайраңдатқызып қойып жүргіздіңдер оның біреуі сұрап жатқан жоқ оларға шеру жасатқыздыңдар ей бір ел болып бір неғылайық та айтсаңдаршы мынау россияның құрамына кірейік деп айтыңдар ашық айтыңдар қорықпаңдар несіне қорқасыңдар тоқаев мырза айтсай тоқаев мырза айналайын е россияның құрамына кірейік болмаса мына қытайдан осыншама ақша алып қойғанда болмай жатыр деп айтсай е егеменді қазақстан болып қалайық елдің бәрін жаңылыстырып бітірдің ғой мынау сорлы полицияларды да жаңа қазақстан деп бізге айтасың ескі қазақстанша қама дейсің қазақты қазаққа бірін біріне айдап қойып бітіп мынау әкімшіліктегілердің өздері білмейді қалай жұмыс істеу керек екенін жаңа қазақстан деп айттыңыз тоқаев мырза бұлар жаңа қазақстан құрайық деп бірдеңе деп қалса екіншісі аларып тұрады көзін талғар ауданында қоғамдық кеңес деген бар вообще жұмыс істемейтін қоғамдық кеңес бар әкімге де пайдасы жоқ халыққа да пайдасы жоқ қоғамдық кеңес бар сол қоғамдық кеңестің құрамын жаңартыңдар десем ішіндегі біреулер жүр үш әріпке жұмыс істейтін қоғамдық кеңес деген осындай нені құрып жатыр бұлар деп шатасып болғанбыз жаңағы халық парламенті сияқты талғар ауданында э, болашақта қоғамдық кеңеске кіретін азаматтарды арамыздан лайықты қылып таңдайық кімнің кім екенін білейік деген Чат ашып қойғанбыз енді соны қорқып оны да қоғамдық кеңес деген нәрсені бір шошынатын дүние сияқты қылып бір ұйым сияқты қорқып жүр сендер көлеңкені тоқаев айналайын ау басқарсай мемлекетіңді жұрттың бәрін бірін біріне айдап салып қырдың ғой кеше қаңтарда қырғаның аз ба саған ана полиция қызметкерлері бізді ұрды оларды да түсінуге болады сіз ана жақтан телевизордан тұрдыңыз да какие то жиырма мың террорист дедіңдер аналар өздерін батыр санап жүр бізді ұрып жатқан полиция қызметкерлері өздерін батыр санап жүр елді қорғадық деп жүр олар жарты полицейскийлердің қашып кеткенмен шамасы жоқ біреуі қазір мен елге оқ атқан жоқпын мен батырмын деп жүр шатасып мен несі алматының двдсы біз двдны қорғап қалдық біз батырмыз деп олар жүр кім батыр кім батыр болды жиырма мың террорист деп елді дүрліктірдің ең соңында өліп қалған адамдарды жерден қазып алып террорист қылып жатсыңдар жап жас балдарды 15-16 жылға 17 жылға соттап жатсыңдар айналайын ау жаңа қазақстан құрам дедің алданып жүргендер ойбай оған тоқаев рұқсат берген жоқ еді арт жағында тоқаев тоқаевтың арт жағында назарбаев тұр ғой ескі жүйеге тартып жатыр ғой ана мынау ол байқұстарды да быт шығарыңдар қашатыны қашып үлгере алмай жатыр міне е жаңа қазақстан құр е болмаса жұрттың бәрін шатастырып бітірдің қазақты қазаққа итеріп қазақты қазаққа қырғызып бітірдің ана полициялық қызметкерлері мені ұрып жатқанда неғып жатқандағы маған айтатын сөздер енді уәждері ғой сіздер сияқты қоғам белсенділері деген артынан адамдар еріп шықты қазақтың жастары шықты ал сендер ана жақтағы ә, солдаттардың ә, жаңағы басын ә, алып тастады басын алып тастады деген жал екі солдаттың басын алып тастады деген жалған ақпарат бердіңіз олар әрине жаман қылмыс болғаннан кейін бізді бір гестапоның адамы сияқты адамның бастарын алып тастаңдар біздің полиция қызметкерлерін өлтірдіңдер анау деп ашу да болды бір жағынан оларды да түсінесіз бұндай әдісті бұндай әдісті соғыста пайдаланады тоқаев мырза соғыста пайдаланады ана өзінің әскерінің ашу ызасын күш жігерін арттыру мақсатында рух береді мыналар оңбаған біздің жерімізді қыздарымызды зорлаған әке шешемізді өлтірген деп рух беру үшін бірақ шындықты айтып рух береді әскерге басқаға а сіз жалған ақпарат беріп қазақты қазаққа итеріп салдыңыз полиция қызметкерлерінің көбісі біз елді қорғап жүрміз деді жаңа атысып жатқандары біреулері халықты қырмаймыз деп қашып кетіп жүрді оны кейін қашқын қылып шығардыңыздар біреулер әлі батырмын деп жүр осындай енді жиын өткізуге <coughs> қарсылықты назар көрсетіп жатыр екенсіз көп айтпай ақ қояйын тоқаев мырза елді дүрліктірдіңіз қазір сіз бұл, бұл мәліметті білмейді екенмін деуіңіз де мүмкін ең соңында крайний болып участковый шығуы мүмкін неғып жүрсіңдер деп елді дұрыс басқарыңыз болмаса арты жаман болады өте жаман болады халықты ақмақ санамаңыздар халық дана халық еш уақытта ұмытпайды еш уақытта кешірмейді алдарыңыздан шығады төбемізді алла көріп тұр барлығын алла естіп тұр көріп тұр бұл арты жақсылыққа апармайды саясатыңызды белгілеп алыңыз жаңа қазақстан деп ескі қазақстан мен ескі қазақстанның жолымен жүріп жатсыз олигархтардың ақшасын қайтару керек деп елді дүрліктіріп алып е қайтаратыныңды білмейсің е қайтар қалай қайтаратыныңды білмейсің е қалтамызда көк тиын жоқ осылай сорлы халық болып бара жатырмыз бензинді то халықтан ақшасын алу үшін шекарамыздан асырып жатыр е шекараны айналайындар шекарадан ұрлап жатса өздерің емес па соны рұқсат беріп отқан ба өздерің шығар сол сендердің компанияларың соның бензинді шығарып жатқан бір жанармайды шығарып жатқан келіндерді қарапайым қазаққа енді ана аманатовтар жүр бәлде магазинде басқада азық түліктің мағазын мониторить етіп жүрміз деп біз ана аманаттың басшысы бар осы жерде талғар ауданында бензиннің заправканың қасында тұрып алып заправканың бағасына қарап тұрып біз заправкалерді мониторить етіп жүрміз айналайындар мониторить етпеңдерші и так білесіңдер ғой нарықтық экономикада өмір сүріп жатқан екен ол егесі өзі біледі оны өсіре ма өсірмей ма ал оның егесі кім екенін білесіңдер смайылов банк еткізіп айтты да осыншама болады деді оны халықтан сұраған да жоқ басқаған да жоқ енді келіп алып ана базарда тұрған дүкенде күнін көріп тұрған азаматтарға барып бағаны өсірмеңдер бастары істей ма нарықтық экономиканың заңын өзгертпекшісіңдер ма сауданың о атам ғасырдан пайда болған сауданың заңдылығын өзгертпекшісіңдер ма алдымен өздерінің саналарын өзгертіп алыңдар неге өздерінің деймін билік өкілдері сендер басшымын деп жүрсіңдер ғой сендер ақ басшы бола қойыңдар сендер ақ елді бастай қойыңдар бірақ сендерде басшылардан жақсылық күту мүмкін емес ал бауырлар жақсы бүгінгі қызықты тарқатып отырыңыздар өткенде полиция қызметкерлерімен осылай заңды түрде сөйлесетін болсаңыздар ол байқұстар е повестка беруді ұмытып кетті е протоколын толтырған жоқ осылай тентіретіп жібердік өйткені бәрібір әділдік шындық жеңіп шығады әрқашан бірге болайық қазақ елі бірігіңіздер әділдік жолында жүріңіздер егер біз барлығымыз шындықты талап ететін болсақ онда әділ қазақстан болуға мүмкіншілік болады жақсы ассалаумағалейкум таратып отырыңыздар әрдайым комментарий жазып таратып отырыңыздар рахмет